Oleh karena itu, guru dari Al-Imam Ash-Shafi'i. Beliau adalah Al-Imam Malik rahimahullah. Mengatakan, Al-Istiwa'u ma'lum. Wal-Kaifu majuhul. Istiwa maknanya adalah maklum. Maknanya di dalam bahasa Arab kita semuanya tahu yaitu meninggi. Wal kaifu majhul tapi bagaimananya kita tidak tahu. Makanya tadi kita katakan kalau ada yang bertanya bagaimana Allah beristiwa sesuai dengan keagungan Allah kita nggak tahu. Bagaimana Allah turun sesuai dengan keagungan Allah kita tidak mengetahui bagaimana Allah turun. Tapi kita yakin Allah turun sebagaimana Nabi mengatakan. Kita mengetahui yakin bahwasanya Allah beristiwa sebagaimana Allah mengabarkan. Tentang bagaimananya Allah tidak mengabarkan kepada kita. Cuma kita yakin sesuai dengan keagungan Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kemudian Al-Imam Malik mengatakan wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Beriman bahwasanya Allah beristiwa itu adalah wajib. Allah yang mengabarkan. Dan bertanya bagaimana Allah beristiwa itu adalah bid'ah. Tidak pernah di antara sahabat yang kita tahu semangat mereka dalam beragama semangat mereka dalam berilmu tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah bertanya bagaimana Allah beristiwa ya Rasulullah enggak pernah kenapa demikian karena mereka sudah membaca firman Allah laisa kamitslihi syai tidak ada yang serupa dengan Allah Allah beristiwa dan istiwa Allah tidak sama dengan makhluk itu yang mereka yakini maka mereka tidak ada yang mengatakan kaifa istawa bagaimana Allah beristiwa ya, ya Rasulullah